dah 3 paket bermaksud 1 paket 180 kalori ni dah 540 Ais seketul ni cukup untuk 4 paket 4 paket dah 720 kalori aku makan Oh my god Hi guys, Assalamualaikum Kristian yang korang dapat lihat depan aku ni Aku nak makan hari ni Aku nak makan aiskrim dah lama kan Aku tak buat video makan aiskrim Aiskrim tu baru daripada Walls Iaitu Bite Time ha, Dia berbentuk cube. Ha, ada satu paket tu 4 cube. Ha, rasanya korang boleh dapatkan dekat Speedmart je sekarang ni. Kat tempat lain aku tak sure sebab ikut poster dia tu dekat 99 Speedmart je lah. Okay, satu ni harga dia RM3.70. Okay, aku beli 5. Kita okay, tengoklah boleh habiskan ke tak kan. Okay, tu je lah. Tanpa buang-buang masa, marilah kita makan. Bismillah. Aku akan membuat sing satu eh. Okay, Okey, sahaja packaging ni ditulis vanilla, toffee and caramel. Dia punya flavour lah. Tak sure lah. Rasanya macam biasa lah. Luar tu chocolate coated, ada roasted peanut. Dalam tu ice cream vanilla. Okay, boleh rasa caramel sekali. okay. Tak Tanpa buang masa, marilah kita buka ya. Oh, by the way, tengah hujan sekarang ni. Minta maaf lah kalau bising background tu. Malas nak tunggu dah. Hujan berhenti. Tak payah tunggu, okay kita bentangkan satu-satu Bentangkan kau Kalau tak habis, <laughs> kita simpan balik Dalam betul ais okay. Kita dah unboxing Alah, Nak penuhkan talam ha, ah, Comel, bentuk cube okay. Nampak tu Boleh habis ke kan ni? Kau ni tamak Janganlah Jangan cepat sangat Okay, aku buka dulu. Okay guys, setelah unboxing macam ni lah rupa dia. Total ada 20 cubes. Tak tahulah boleh habis ke tak. Kalau ice cream biasa banyak aku makan buat video 4 dan 5 pun jenuh kan. Eh. Ini jenis sama so aku tak tahulah. Kita kena makan cepat-cepat sebab hujan pun macam tak nak berhenti. Makin lebat. Ice cream pun akan mencair, okay? Pembuat masa, marilah kita ma cuba. Bismillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Coklat dah mencair ya. So aku makan je lah Hmm. Tak lawa dah aku nak cair. Cepat sangat cair. perempuan bite size Tapi aku nak tunjukkan dalam ni Dia ada rasa caramel tu sikit Vanilla tu biasa lah Portil 1 ni pun macam rasa biasa Seperti biasa hmm, Kalau macam makan coklat dengan peanut ni Memang terlebat weh hmm. Aku baru makan 8 guys Maksudnya baru 2 paket aku makan berapa kalori weh aku makan malam ni sakit gigi tu makan banyak rasa dia biasa je cuma yang menarik je bentuk je lah tu je lah nak buat rasa-rasa boleh lah don't expect too much ice cream biasa je rasa ice cream biasa cubalah habiskan. Bismillah. Hmm. Muak tu. Sebelum ni buat video aiskrim tu lain-lain jenis. Pak paket tu. Bila sama jadi muak. Kena bilas dengan air weh. Dah tiga paket bermaksud satu paket 180 kalori ni dah 540. Ais seketul ni cukup untuk 4 paket. 4 paket dah 720 kalori yang aku makan. Oh my god. Come on, you can do this. Ini adalah paket yang terakhir Guys Aku dah kembung nak makan Muak Kita cuba je lah habiskan Ni dah lalang buka Jarang kita habiskan kan Kita bentangkan sebanyak-banyak talam, talang puluh talam ni Mari kita cuba Tiba Muntah doh Dua lagi guys, dua lagi. Oi, oh, ya, dah cair betul. Huh. Yang terakhir. Oi, dah pecah. Baik. Dah pecah weh, oh my god Makin lebat guys, korang mendengar kan cakap Udah meleleh dah komen Okay, ni halal lah ni eh. Okay, memandangkan hujan pun makin lebat Okay, aku pun berjaya habiskan 20 biji tu weh, 20 pipes Hebat lah, siapa boleh makan banyak macam tu Ada berani cuba, siapa boleh makan Aiskrim ni, muak tu Nak muntah rasa Okay, rasa dia macam aku dah explain sepanjang video tadi biasa saja, tak ada nak yang special je pada bentuk dia saja. Okay, I boleh lah nak cuba kan? Kita buat video ni kenalah cuba benda-benda yang baru. Kan? Apa pun, terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku selama ini. Pada yang baru singgah, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe, okay? Well, see you guys uh, di next video, okay? Bye-bye. Oh ya, yeah, korang dapatkan sekarang ni. Bye, time.